Quand elle travaille travara mica, di qui, quand les sei À mesure a mezzo una in pieno paese di Bugugna. Coso pinello in mano e carcudi di idee elle Elu s'abbandona a sue sans sa pretensione. un messaggio, non è mica un messaggio che una, le da animo in qualche maniera, ma voglio dire, eh, vedo certe situazioni, certi paesaggi, ciò che è stato vissuto, ciò che ha e tutto, e cerco di, di, di, scrivere una musica, una musica eh, invece di essa, eh, suonare giusto eh, composta di colori e di forme. Sarà più di vent'anni che l'userò patina pittura. Ogni tanto, quando l'estro lo permette, si laganda all'allegrezza, con teli e colori abbastanza caldi. Ma di oltre, uso gampa personale li rammentichi che vite fatta di nuovo di momenti più duri. Abbiamo visitato uh, a Pregio di Fren, ci sono andato due o tre volte e veramente mi ha marcato e, voilà ciò che, ciò che, ne è sortito e, e se, se colore eh, bugie e tutto e quantunque usato come c'era quantunque c'era gioventù c'era quantunque la vita c'è eh, l'esperanza E anche se lo sappadia assai bene i montani grauninchi, non è mica qui che è nato l'ispirazione d'Antò. Os paesi do Zoládio e Paisola Canto, o Viu Morbo, bavella di qui che è nutrito il suo immaginario. Eh, Mio papà, mia mamma, tutti gli anziani eh, mi contavano quando ero zitto e tutto questo ha costruito in me una specie, una specie di, di, libro che ho dovuto riscrivere a mia maniera. Intanto da Bugugna a Usuladio, Antò continuò a tracciare il suo cammino, strada facendo ha anche sposato opere in America, Mais elle avait dit que ça mais le wind casse à Zoya, on s'y poste.